linda mañana, el sol alumbra la ciudad, tranquila la gente del barrio, se mueve en busca de la sombra, y hoy está casas me saluda una morena. Sargento, ¿a dónde vas? Hoy me voy para la ciudad a buscar la suerte y una nueva vida. Me pellizca el corazón pensar en todo.